ඔවන් අක්කාගරසිපි YouTube චැනල් එකට අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මේ දවස්වල වැඩිම ජනප්‍රිය කෑමක්. ඒ තමයි එක් බිරියානි එක. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ලේසියෙන්ම එක් බිරියානි එකක් හදාගන්න කියලා. මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මම මෙතන කිරි සම්බා කිලෝ එකක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මීකිරි කෝප්පයක් විතර අරගෙන තියෙනවා. කෝප දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා නමුත් මට මේ වෙලාව තියෙන කෝපයයි ඉළඟට පදමානුව ලුණු එවගේම මිරිස් කුඩු අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අමුතුන පහකුඩු එවගේම කහකුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. ළඟට මං අරගෙන තියෙනවා තම්බ ගත්ත බිත්තර හතක් විතර අවශ්‍ය ප්‍රමාණ එකතු කරගන්න පුළුවන් එවගේම තම්බාගත්ත අලගිරි දෙකක් විතර කෑලි කපාගෙන තියෙනවා ලොකු ලුණුගිඩි දෙකක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා ඊළඟට මම මෙතන ඉංගුරු සුදුළුන් පේස්ට කරගෙන තියෙනවා මෙතන සුදුළුණු අරගෙන තියෙන බිකි හතක් විතර ඒ වගේම අඟලක විතර ඉංගුරු කැබැල්ලක් ලොකු තක්කාලගිඩි දෙකක් කෑලිකපාගන්න ඒවගේම කරපිංච අහුරක් අරගෙන තියෙනවා මෙතන කරපිංච ටිකක් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඉළඟට රම්පේ අමු මිරිස් සහ එවගේම කරාඹු නැටි සහ කුරුඳු ඒවගේට එනසාල් අවශ්‍ය වෙනවා තියෙනවනම් පාවිච්චි කරන්න. මන්දැන් යන්න මේ දෙක හොඳට බැදගන්න මුලින්ම බිත්තර ටික බැදගමු. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ විදිහට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍ය බිත්තර බදිනවා විදිහටම මේකත් මේ විදිහට ස්කින් එක පොඩ්ඩක් බ්‍රවුන් ටච් එකක් වෙනකන් බිත්තර ටික බැද ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට මම අල ටිකත් බැද ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ බැදගත්ත බිත්තරවල පොඩි කට් එකක් දාගන්නවා මෙහෙම කරාට පස්සේ බිත්තර ඇතුළට හොඳට තුන පහ ටික ඇතුළට ගිහිලා හොඳ රසයක් එනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ තෙල් ටිකක් දාලා මිරිස් කුඩු සහ කහ කුඩු එකතු කරලා මේ බිත්තරයට තවත් රසක් එකතු කරන්නයි යන්නේ. මේ ස්ටෙප් එක කරාට පස්සේ අපිට බිත්තර වලට හොඳ රසයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට අපි ඊළඟට බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. දැකොට පේනවා නේද බිත්තර ටිකේ ලස්සන පාටක් වගේම හොඳ රසයකුත් මේකින් එකතු වෙනවා ඉළඟට අපි මේකට ලුණු දෙහැඳී භාගයක් විතර එකතු කර ගන්නවා හරි මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට බැදගත්ත බිත්තර ටික මං අල ටික නිකම්ම බැදගත්තේ ඒකට මම තුන පයකුතු කරගත්ත නැහැ. හරි දැන් යන්න බත්තිකු යාගන්න මං බිත්තර බැදපු තෙල්ටික පාවිච්චි කරා එමත් ඒත් ඊට අමතරව තවත් තෙල්ඩ එකතු කරගත්තා දැන් තෙල්ටික රත්වීගෙන එද්දි මං මුලින්ම එකතු කරගන්නවා කුරුදු සහ කරාඹු නැටි මේ වෙලාවේ එනසල් තීරණ එකතු කරගන්න ඊළඟට මම කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා ඊළඟට රම්පෙ කැබැල්ල එකතු කරගන්නවා දැන් මේ ටික අපි හොඳට කවලම් කරගමු ඊළඟට ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි මේ විදිහට මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ. ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බෙදගමු. මේ වෙලාවේ මම එකතු කරගන්නවා මිරිස් අමු මිරිස් ටික. දැන් මේ විදිහට අපි හොඳට කවලම් කරගමු. මේ වෙලාවේ ගොඩාක් ගින්දර දාන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අනවශ්‍ය ලෙස කර වෙන්න පුළුවන්. දැ මම පහකුඩු තේහැන්දක් විතර එවගේම අමුතුන පහ මේ සැහැඳි දෙකක් එවගේම මිරිසුත් මේ සැහැඳි දෙකක් තුනක් විතර එකතු කරගන්න මිරිස් රසට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් තව ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. උණ පහ ටික එක්ක ලූණු අර පිංච රම්පෙ ටික ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න මේ වෙලාවේ නැත්තම් කර වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. තකාල්ටිකත් මේ වගේ පොඩ්ඩක් බැදීගෙනෙද්දි අපි ඊළඟට මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ මීකිරි ටික මං කෝපය එකතු කරන්නේ අවත් කෝපයකතු එකතු කරගන්න තිබ්බනම් හොඳයි නමුත් මට මේ වෙලාවෙ තියෙන්නේ මීකිරි කෝපයයි හරි දැන් අපි මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගමු දැන් අපි මේකට පදමණු ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ මම ලුණු මෙස හැඳි දෙකක් තුනක් විතර එකතු කරගන්නවා එක තමන්ගේ රසානුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හරි ලුන්ඩු එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා අපි ළඟට මේකට සහල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මං අරගෙන තියෙන කිරි සම්බා බාස්මති ගන්නත් පුළුවන්. මේ දවස්වල තියෙන දේවල් වලින් හදන නිසා මම මේ වෙලාවට එකතු කරගන්නේ කිරි සම්බා. හරි මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර හොඳට මේක ලිපේ තිබ්බට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා එක එක හාල් තැම්බෙන්න යන වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් නිසා තමන්ගේ හාල් එකට වූමනා විදිහට වතුර එකතු කරගන්න මේ වෙලාව හොඳ සුවඳකුත් වෙනවා හරි දැන් අපි මේක මේකට අපි වැදගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා පොඩි පොඩක් ප්‍රෙස් කරන්න බිත්තරය ඇතුළට දැන් මේක මේ විදිහට අපි විනාඩි 10ක් 15ක් විතර අරගෙන උයා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර හිඳුනට පස්සේ අපි මධ්‍යම ප්‍රමාණයට අත් වඩා ගොඩාක් අඩු කරලා ලිප එක වහගෙන හොඳට උයා ගන්න ඕනේ විනාඩි 15ක් 20ක් අතර කාලයක්. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට උයාගත්ත අපේ එක් බිරියානි එක. මේ ලාවේ හරිම සුවඳක් එනවා. දැන් මං කූර අරගෙන බිරියානි එක මේ විදිහට කුරු ගානවා. හැබැයි පරිස්සමෙන් මොකද නැත්තම් බිත්තර ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට හොඳට කුරු ගා ගන්න ඕනේ. හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ බත් එක. මේ තියෙන අපේ විදිහට හදාගත්ත එක් බිරියානි එක. දැන් මම මේකට අපි බැදගත් තල ටිකත් එකතු කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන අපේ විදිහට හදාගත්ත රසම රස එක් බිරියානි එක. ඕගොල්ලොත් පවුලිකට්ටියත් එක්ක මේ බිරියානික රසවිඳලා අපිත් එක්ක ඕගොල්ලොගේ අදහස් ෂයා කරගන්න අමත කරගන්න අමතකන්න එපා. එවාගේම ඔගොට අවශ්‍ය සියලුම් විස්තර ඩිස්ක්‍රපෂන් බොක්ස එක තියෙනවා ඒවාගේම අපේ චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න ෂයා කරන්න අමත කරන්න එපා.